Hi guys, this is Keshav Malpani, your CLAT educator. So admit cards are now out and the CLAT is finally going to happen on 23rd July. This is very much final now, no further postponements. Some very important and quick instructions for you. See your admit card properly and if your photo is not very much visible on the admit card, make sure that you carry an additional photo, an additional attested photo with you to the exam center because वो आपके instructions में दे रखा है उसके अलावा ओनली कैरी अ ब्लैक और a blue ball point pen उसके अलावा कोई जेल पेन या इंक पेन मत ले जाना they will not allow it do not carry any electronic devices also अपना एक डी कार्ड ले जाना ध्यान से वहां पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वहां पे उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड से सारे लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहें और कोविड से hand gloves mask sanitiser and a face shield everything you have to take with you और सेंटर पे आपको वो सब लगाना पड़ेगा no will compare you to use this things during the exam क्योंकि एग्जाम देते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्ट में डालता है तो आपको इतना कोई डिसकंफर्ट में नहीं डालना चाहेगा तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी other than that a very important thing is a self declaration medical form जो आपके एडमिट कार्ड के साथ में आया होगा please take a print out fill it and take it with you okay हो सकता है कि वहां पर जाकर भी वो भरवाएं plus please do it at your home it पहली बार में ताकि आपके लिए ईजी रहे और वहां पर अननेसेसरीली आपका टाइम ना वेस्ट हो All the very best guys. Be very confident and you will all nail it. All the best.